Еден ден рано изутрина го блокираат целиот град. Зачукаа на еврейските куки повезнетите гестаповци и проклетите бугарски агенти и полицајци и жандари. И почнаа да ги испрлаат насока како добиток жените, децата и мажите од собствените куки. А жандармите почнаа да ги гонат на станица со штикови на пушките, како да направиле кој знае каков престап ненаситните да фашисти ги собраа сите евреи од тука со кои одвек си живеевме. Ги одведоа на станица, каде ги совлекоа до гола кожа за да ги претресуваат. Им зедоа се што најдоа за носење, за јадење и парите до последниот хлеб. Им ги оставија само алиштата на грбот и по еден душек и јорган и така ги однесоа во Скопскиот монопол, каде ги собраа евреите од цела Македонија. Таму ги држаа некој време како добиток, настегани еден врз друг, гладни, голи и боси. Потоа, сите евреи од Македонија ги испратија по, лази, по разни логори, каде околени од жандари за по 100 грама лепки ги тераат да работат додека не паднат. На тој начин, систематски, еден по еден ќе ги уништат. Додека евреите ги водеа по логорот да ги уништуваат, до тогаш овде, На нивните имоти се нафрлија да ги ограбуваат разни кметови, началници, жандарми, офицери и многу други. Ненаситните ограбувачи со колија издига еврејската сермија, разни мебели и храна.